百分之九十九的人都做不好的四个左腿组合，如果你能做的话，你左腿一定特别厉害。嗯，第一种大腿内侧加中扫，第一扫大腿内侧练习的时候没有护腿一定要轻，然后踢完了有一个换步，看换步再中扫。这个换步的步伐实际像什么呀？提膝防守，踢假动作换步，这个步伐是一模一样的。第二种左腿中扫加左腿高扫。 第三种，大腿内侧、大腿外侧加高扫。第四种，低、中、高三段踢。